Hein? KM, toujours à la porte. Oh, t'as toujours kiffé ma voix. Hein? Hein? Hein? Wouah, hey, suis le RENTI ça frappe, ça grippe pas. Hey, next, U, je suis dans la S. Bulle, hey, next, ça frappe, ça grippe pas. Hey, next, U, je suis dans la S. Wouah. Neck show bull aïe show bull aïe show bull aïe show bull Ça pull up, ça dégaine, ça pull up, ça dégaine, ça pull up, ça dégaine, ça pull up, ça dégaine, ça pull up, ça dégaine, hey. en vrai, ouais, en vrai, en vrai, ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai, ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai, en en vrai suis dans les bâtiments, le me du châtiment. Hey, hey, suis dans les bâtiments, le me du châtiment. Hey, hey, suis dans les bâtiments, le me du châtiment. Hey, hey, suis dans les bâtiments, le me du châtiment. Hey, hey, ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai, ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai, ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai, ouais, en vrai, ouais, en vrai, eh ah, hey, next, suis dans la S, Bulle, Ike Ness. Ça frappe, ça grippe pas. Next, U. suis dans la S, Bull Ike Next. Big Flex, hey, hey, hey, hey. Ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai. Ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai. Ouais, en vrai, ouais, en vrai, en vrai. Ouais, en vrai, ouais, en vrai. Hey, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça dégaine, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça pull up, ça pull up, ça pull up, ça pull up, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça dégaine. Hey, ça pull up, ça dégaine. Hey, five. Eh, KM toujours en boîte. Eh, grrr, grrr, pa, pa, pa. Eh, eh. ça aime jeu la prod. Euh, Miss. KO. Ouais. à Barry, je viens de la Côte d'Ivoire, en vrai. Ouais. Quand je dis dans le bâtiment. Eh. Eh.